y la TV se ha desplazado hasta el Salón del Enseñament de Barcelona, donde diferentes universidades exponen información de sus grados, carreras y cursos. La Universidad Autónoma está presente, como también lo está la Vila Universitaria. Nosotros queremos preguntarles a estos nuevos vilatanos qué creen que es la Vila y cómo se vive en ella. La primera pregunta és com creus que serà la vida a la vila universitària? Mm, no sé, molt independent. Ja no és a casa, no. Pues, suposo que serà molt... Tots estarem molt jugant per allà molt units i bon rotllo i coses així. Sí, M'imagino que serà més com a casa, no sé, més, bueno, un mic més independent, però com a casa, més o menys. Què és el que més ganes tens de fer quan visquis sol? doncs poder-me despertar a l'hora que vulgui, estar sol, que ningú em molesti, sí. que no ronquin. Uh, doncs muntar una festa per celebrar-ho. La llibertat, o sigui que pots fer festa quan vulguis, ara eh, tornar quan vulguis, pots fer el que vulguis i no sé, això. I el que més pot fa de viure sol? pues, tema menjar també, tema neteja, <laughs> tot aquest tema. El menjar menjar, per què? Perquè no sé cuinar. Els tàpers, tindràs tàpers suficients, no? Sí, sí, molt grans. <laughs> doncs que hem descuidi les claus. I tema festes, com serà? <laughs> Espero que bé. Millor. Sí, hi haurà molta... Molta festa, cada dia.